kitalo nnyo kitalo ddala nate era amawulire ga nnaku e, kitalo nnyo kitalo ddala omulongo babiri nate era avudde mulamu bw'ensi eno e, omulongo babirye avudde mu bulamu bw'ensi eno nate era kibi nnyo kibi ddala aweebale nnyo okubanga oli wamu naffe ate era ngaotugoberera twongera okwebazaako bannaffe abakola emirimu egitali gimu bakadaama bali mu nsi z'ebweru ne basekadaama mwenna mwenna abagenda mu maaso n'okubanga mukakala by'emirimu okussaako n'okubanga munoonya ekigulira magala eddiba mawulire getutandise nago mu mbozi olunaku olwaleero mawulire gannaku naye ngaate tulina amawulire getugenda okuba nga tugattako kasatumala okkwegwa erino tujja gattako ku nsonga ya omukulembeze w'eggwanga ah, yoeri kaguta museveni okuba nga yavuddeyo nayogera ku bisiyaga kiki kyeyayogeddeko ku nsonga eyo nate yali mwanamuwala fifida queen ne bbaawe balina atera ekipya kyebongedde okuba nga batukangisa nakyo tugenda kuba tukimanya naye ngaate uh, tetunagenda eyo katusooke twongere okuba nga tukungubagira wamu ne famire eno eyafiiriddwako uh, obaoliawo n'omuntu ono eyafiiriddwa uh, omulongo babirye abasinga ekituufu muyinza okuba nga erinnya liri famiriya gye muli Uh, omuwala ono abadde kadaama nga akola emirimu mu nsi ezeebweru w'eggwanga erya uganda era nga bambi omuwala ono yali yafa omwezi gumu emabega oguwedde era nga ebbanga lyamaze mu nsi eno Ah, babadde bagezaako okulaba nga banoonya engeri gy'okuyingizaamu maitiye mu ggwanga erya uganda n'okuba nga nateera bajjayo omulambo ah, omuwala ono bambi amannya ge matuufu ye florence babirye era nga ah, yafiira mu kikanga bweba mu kibwatukira ekyamusisi eyayindako eggwanga lya turkey emabegako e, ebbanga ery'omwezi ogwedde gwa february omuwala ono bambi bwatyo mwe yalugendera so tayawukana nyonyo ne bakadde amabambi abagezaako okuba nga banoonya ssente mu ggwanga eryebweru kuba naye yali bweru we uganda gye yali akwasaganyiza nateera emirimu abazadde be essaawa zino bali mu nnaku yamaanyi onyini ddala oluvannyuma lw'okuba nga ate era beeyongedde okunyolwa ebbanga eriyise omwezi ogumu oguwedde omubiri gw'omwana ono gwali tegunaba kubatuukako omwana waabwe ne bagezaako okuwanjagira gavumenti okuba nti ebayamba nate era ebenga ebadduukirira baali bali mu bwetaavu bwa bukadde kumi obaoliawo bagenda maaso ne bakwatizibwako ne babawa nga bafuneyo ku kasente n'abantu amu okuba nga besonda paka nakati olunaku lwaero we bukeeredde nga mayiti y'omuwala ono florence nampijja egenze maaso n'okuprocessingibwako era nga mu ggwanga eryattaki wali etikkiddwa ku nyonyi mu cago planes okuba nga ate era eyolekera okugwa mu ggwanga erya uganda okuba nga egenda maaso n'okuba nga esiibulwa mu nsi y'eno ah, bazadde be bali mu kunyolwa oba mu nnaku nga muno mwe muli maama we omukyala nayiga jeni ngaera omulaba mu kifaananyi awo bali mu nnaku nnyo nnyo nyeni ddala n'okunyolwa okw'amaanyi okussaako ne taata we bambi ennaku ekyali nene nnyo abazadde bano ekisinza okubaluma nti omwana waabwe bambi abafuddeko ate nga yalinga abadde asusumuseemu okubaako ng'akwatira ku famire eno okugiyamba n'okwongera okugisitula awo omwana ono yabadde ageza kukola bukubirire ng'alabirira famire yaabwe era ng'alabirira bazadde be era nga kitaawe mu kwogera kweyogerako eri amawulire yategeeza nti abadde yalwala nga takyasobola kunoonya kikumi naye ng'ate muwalawo awo ono gyali bambi yagezaako okubanga abanoonyeza ekyokulya abadde komooko abadde ayina abaana baweerera omuli ne baganda bengeera bambi afuba nnyo okulaba nga bafuna okusoma era ngaomwana omu ekisinza omumuluma oba ekyasinga okumuluma kwe kuba nti bambi muganda we yagenda okufa nga talabye na results zaafunye oba nga tategenda results zaafunye mu bigezo ebya siniya 4 amawulire ga nnaku nnyo nnyo nnyini ddala omuwala ono abadde azaalibwa mu kibuga oba mu kitundu ekimanyikiddwa nga kibanyi ekyalo kyekibanyi nga kino kiri mu ggombolola y'endagwe mu disitulikiti ey'erengo sayidi zeeyo bambi omubiri gwe gutikiddwa nate era okuba nga gutuusibwa mu ggwanga e uganda olunaku olw'enkyawa gujja kuba gutuuse kubanga bagutisse nate era olunaku olwaleero proses ebadde mpamugamu bimanyi ebiseera ebisinga okuba nga ofulumya omuntu afudde mu ggwanga tekitera kubeera kyangu nate kirimu emisoso mingi kirimu sente nyingi kirimu obukwakulizo bungi ate n'okwegendeza nga kungi so omulongo bambi mukama musaasire ebyamusobako natera omwoyo gwagwe omuza ekisa ate ya ne famiry yayongera ogigumya n'okugigulirawo amakubo okubanga baddamu okufuna omuntu anaasobola okubanga abalabirira n'okubanoonyeza ekyokulya nateera webali nnyo okubanga oli wamu naffe wekuumire ku mukutu jukira ntuliramu sente banaffe aba biva organic nga bano basangibwa ku access building bwabeetaaze batuukirire bakola ku ndwadde ausa uh, pressure sukaali Ah, tolina bulungi maanyi omubiri gukulumma olumizibwa endwadde ekizigwa mutulubi ate nga bakozesa ebintu ebyahabo nateera enamba zisimu ziri awo ku screen osobola okuba nga nateera obakubirako omu ne banaffe abajja events nga no bakola emikolo video production uh, live streaminga Ah, bakwata movies bakwata music videos ah, bakola bintu bingi nyonyonyi ddala ebikwatagana ne camera okusako nokuba ekifaananyi nate era enamba zaabwe zesimu kweziri ku screen okwo bakubireko nate era babe nga bakuwa service webale nnyo nate era tunaddamu